Acum când băgați șuruburile, aveți grijă la garnitură, să fie pe poziție, apoi nu se va mai deplasa. Da, deci aici este ok. Așa, și aici este ok. Ok. Da, totul în regulă. Așa. Acum vom strânge cele patru șuruburi. apoi strângem pe diagonală. Și tot la fel de jur împrejur. Și acum acesta pui pe diagonală. Acestea le strângeți foarte bine. Pe aici este carterul și dacă pierdeți compresie pe aici, nu mai urcă benzina în, în capul pistonului. ok. Totul este în regulă. Verificăm și ambilajul învârtim uh, să vedem că se învârte cum trebuie. Da, e ok. Învârte ușor. Totul e în regulă. Așa, acum uh, continuăm ansamblarea. Uh, putem să punem volanta, că toți suntem pe partea aceasta. Și deci avem volanta. la volantă. Ok, acum punem volanta. Deci, a căzut pana, s-a auzit. Aveți mare grijă cu pana preferat ar fi să învârtiți ambelajul și să fie în partea aceasta, să aveți și o vizibilitate mai bună. Ok, totul în regulă. Așa, fixăm uh, piulița aici de formă, o vom strânge după ce montăm și setul motor. Ok. Uh, de asemenea vom verifica uh, după ce o strângem și distanța la aprindere pare destul de mare acum. Am schimbat rulmenții și ambielajul și e posibil să se fi dereglat. Deci uitați, este o distanță foarte mare în momentul de față. Vom vedea și după ce vom strânge piulița. Ok, uh, acum începem montajul în sus. Ungem bine cartelul. Așa. Acum când băgați șuruburile, aveți grijă la garnitură, să fie pe poziție, apoi nu se va mai deplasa. Da, deci aici este ok. Așa, și aici este ok. Ok. Da, totul în regulă. Așa. Acum vom strânge cele patru șuruburi. Ok, apoi strângem pe diagonală. Și tot la fel de jur împrejur. Deci acum acesta pui pe diagonală. Acestea le strângeți foarte bine. Pe aici este carterul și dacă pierdeți compresie pe aici, nu mai urcă benzina în, în capul pistonului. totul este în regulă. Verificăm și ambielajul învârtim uh, să vedem că se învârte cum trebuie. Da, e ok. Învârte ușor. Totul e în regulă. Așa, acum uh, continuăm ansamblarea. Uh, putem să punem volanta, că tot suntem pe partea aceasta. Și avem volanta. la volantă. Ok, acum punem volanta. Deci, a căzut pana, s-a auzit. Aveți mare grijă cu pana preferat ar fi să învârtiți ambilajul și să fie în partea aceasta, să aveți și o vizibilitate mai bună. Ok, totul e în regulă. Așa, fixăm uh, piulița aici de formă, o vom strânge după ce montăm și setul motor. Ok. Uh, de asemenea vom verifica uh, după ce o strângem și distanța la aprindere pare destul de mare acum. Am schimbat rulmenții și am bielat. Acum garnitura. Deci jos este uns bine, Punem și garnitura. Îi punem garnitura ușor. Da, pe poziție. Așa, acum cilindrul. Da, deci... Ok. Uh, punem cilindrul, deci un pic dinspre, dinspre evacuare spre admisie, ca să strângă segmenții. Da așeza segmenții cât de cât pe poziție, de deci să se proptească aici în bolsuri și apoi veniți cu cilindru ușor din partea dinspre evacuare spre admisie, ajutați ușor segmenții da. prima intrat Grijă mare să nu rupe segmenții și nici garnitura. Răsuciți ușor și îl ajutați cu mâna. Gata. Au intrat. Ok, a intrat. Acum ușor așezăm cilindrul pe poziție, să aveți grijă la garnitură, să nu o ciupiți. așa, da, e în regulă, ok, da, a, da, acum vom băga prezoanele și de prindere, acum îl mișcați ușor stânga-dreapta ca să nimeriți găurile de la garnitură, puteți să-l ridicați un pic să vedeți ce faceți. Ca să fii sigur că este centrată garnitura. Da, acestea două au prins. Verificăm și pe partea cealaltă aprindere. Da, aprind și acesta. Avem unul singur aici. Da. Strângem două șuruburi pe diagonală, două prezoane. ok? Acum facem proba să meargă pistonul ușor. Da? Totul în regulă. O cursă completă. Să nu agățe nimic. Da? Totul în regulă. Acum putem să strângem definitiv cele patru prezoane. Să faceți întotdeauna proba să nu porniți înainte să învârtiți motorul la mână. Chiar dacă sunteți siguri că ați lucrat cum trebuie, nu se știe La fel le strângeți bine. și pistonul. Acum putem să punem blocatorul, să strângem volanta. Așa, am uitat blocatorul, învârtim volanta. În 13. Strângem volanta. Ok. Acum, uh, desfacem blocatorul puțin. Să terminăm cu volanta. Deci o dăm uh, pe partea cu magnet, o ducem la aprindere. Uitați, distanța este foarte mare. Așa vom slăbi aprinderea să-i facem distanța. Ați observat cum a tras imediat magnetul. Așa. Acum pentru a regla distanța la aprindere vom folosi o coală de hârtie A4. Ok. Deci desfacem aprinderea, o îndepărtăm de volantă, introducem coala de hârtie, apoi răsucim volanta către magnet da? Deci am ajuns în dreptul la magnet. Ok. Și acum vom strânge aprinderea în poziția aceasta. E bine să folosiți hârtie sau ceva de plastic uh, pentru a nu rămâne lipit de volant. O să vedeți că este mult mai ușor decât o leră, să folosiți o leră. ok, totul este în regulă. Așa. Putem să-i punem și oala de la demaror. Ok, la fel strângem cu 13. Da. Așa. Acum putem să punem admisia. Desfacem de pe cilindrul vechi. Oh, uitați, este o problemă și aici. După cum vedeți, este crăpată aici. Da? Deci ar fi indicat să nu mai punem această admisie, mai ales că este foarte ieftină. Vom pune una nouă. Ok, vom pune o galerie de admisie nouă. Deci aici avem o garnitură, apoi galeria de admisie. Deci aveți grijă că aveți o gaură pe aici, da, să nu astupați. Deci așa vine. Aceasta trebuie strânsă cu putere, dar nu foarte tare, pentru că totuși este un uh, textolit, un fel de plastic. Deci să nu pățim la fel. Ok. Așa, apoi va veni carburatorul. Uitați cum arată carburatorul. Îl vom curăța și pe el. Nu-l punem așa. Ok, am curățat și carburatorul. Așa, deci aici vine o garnitură, aceasta vine așa, carburatorul, ok, și după aia acest adaptor de la filtrul de aer. Deci, așa, puneți garnitura cu grijă. Așa, apoi înfiletăm. fel să nu strângeți foarte tare. Unde aveți plastic, textolit sau ceva, nu strângeți foarte tare, acestea vor ceda. Deci trebuie strâns, dar nu foarte puternic încât să spargeți plasticul. Ok, suficient. Am terminat cu admisia. Așa, la evacuare. La fel, avem o garnitură este momentul. Ok. Sunt și momentul. Ok, l-am strâns bine. Așa, am terminat și cu evacuarea. Putem să punem această protecție. Nu o să punem uh, saboții la ambreaj încă, o vom porni fără saboți, deoarece uh, în momentul în care vom porni, saboții se vor umfla și vor uh, atinge aici, în această carcasă. ne-a strâns bine. Așa. Și partea aceasta avem rezervorul să strângeți foarte bine toate șuruburile, deoarece foarte des am văzut uh, șuruburi desfăcute și sărite în volantă. În cel mai fericit caz rupe 2-3 paleți de la volantă, în cel mai nefericit caz poate rupe carterul. Deci șuruburile strânse cum trebuie. Putem să mufăm și carburatorul. Ok. Așa, mai departe avem suportul de la Așa, demarorul. Ok, după ce am fixat și demarorul, putem să o pornim, să-i punem benzină, să o pornim. Așa, apoi o să-i punem și carcasele, restul carcaselor. Da, deci am strâns-o. Scoatem blocatorul. Vom pune bujia Bujia o curățați puțin înainte de calamină și apoi o montați. Așa. Conectăm firele de stop. Ok, și îi punem benzină și încercăm să o pornim. Ok. Acum vom încerca să o pornim, să nu vă speriați că va porni mai greu. Uh, amorsăm, îi tragem șocul, verificați aprinderea să nu fie pe stop. Ok, și vom trage. Așa. pare în regulă. Acum îi vom pune și carcasele și o vom porni și o vom lăsa să meargă la, la relantiu un uh, plin de benzină cu un amestec mai bogat de ulei pentru a-și face oglindă cilindru. O mai opresc din când în când să nu să se supraîncălzească, să se caleze cilindru. Și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.